要那马呢条臭系咪狗摆喺梳打坊福龙新界做路举出身嘅碧云霞老娘同佢就真系痛人唔同命，同姐就唔同病噶啦。轩哥，我呢种生活系唔怪得你怀疑嘅，但系我讲出嚟，我相信你一定能够原谅我，因为当时义勇军缺乏子弹。 我就冇办法好想啦，我就想到牺牲我自己嘅色相，到嚟呢树做交际花，博取敌人嘅金钱，买翻子弹嚟攻打翻敌人，同时我又喺呢树做女间谍嚟打探敌人嘅消息。我呢种牺牲嘅精神，都系完全为着国家设想嘅噃。 喂喂，就系爸爸系嘛？我逼知啊，实现咗一切嘅计划都成功啦！你快啲找人假扮得牧师啦，系咪罗？系系，而家何敬草去咗总司令部商量放下千湘的家人出嚟啊！嗯嗯。 而家我喺啲雪等佢翻嚟回复我哋。哦，系咁话啦。嗯。喂，你做咩？哼，原来你系一个女间谍。你一切嘅家奴我都知晒啦。你知道咩？哦，你想趁你嘅主人唔喺雪，你就胆敢嚟欺负我？你欺骗我主人？ 我就要欺負你啦喂，邊你同我咧？哦，你想非礼我？唔得，我宁死都不能屈辱嘅。你答唔答应我？嗱，你唔答应我，掹唔佢！啦。使乜心急啫？睇下先至講啦。 你种坏国贼佢系无耻嘅汉奸，打咁嚟扮我玉嘅贞清系嘛我临时都唔乜玉噶